ku dual don ne chola sunta gon jur nyal bañ ke victoria abu ke e pay tier tuk ku koy bi chwer ai mi ke bay eh, koy ke wel ke ke australian citizen ke ka bi chwer na jairen garpin ke ka pet ba chwer koy bi chwer ai ran ngun ke tier ku ber ku koy ke australia ke wel ka le chru wel ke australian citizen ke ka bi chwer koy ke ren garpin ke koy bi chwer tajayirin wan kajamba again keka piat baka ko magdap bakel lento kuba chopin apiat barin kuba kek chopin kuba ko ko magdap bakel le ne penin ber pe tier kutuk ne ta ber tei ago green ku go kek chopin ku win lo barin ku chopin ya online warek yeno ko keren war ake wari ne toke tiro. na kor kwon kin be namba bayu gol dongwan row gwel dong wan gwel ku tuk tuk dong wan e number de ko ku tuk ku yin balaya online vec.vic.gov.au ku gudalama toki